On a imaginé avec Marie-Ange que euh, cette fameuse dispute entre les deux, euh, ceux qu'on a appelés les deux Baptistes, c'est-à-dire Jean-Baptiste Lully et Jean-Baptiste Molière, Jean-Baptiste Poquelin, cette dispute, euh, elle va bien se terminer. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais l'histoire se finit bien entre les deux, parce que la brouille a été vraiment très sévère. Lully Molière. <laughs> Yeah.